Kochani, dzisiaj odsłonię trochę mojego prywatnego życia. Najczęściej widzicie mnie na zawodach, e, podczas jakichś eventów, targów, e, ewentualnie wydarzeń dla e, różnych osób, konferencji. Dzisiaj, dzisiaj będzie zupełnie inaczej. Dzisiaj pokażę Wam, jak się regeneruje. Ja nie ukrywam, że jestem pracocholikiem, więc e, pracuję 24 godziny na dobę. E, często kończę pracę o godzinie pierwszej w nocy, wstaję o godzinie 6 rano. Nie mam weekendów, nie mam świąt, nie mam wakacji. Ja od wielu, wielu lat nie miałam wakacji, a jednocześnie zdaję sobie sprawę i absolutnie wiem i popieram, że trzeba się regenerować i trzeba o to zadbać, o, o tą sferę też duchową, e, oczyścić trochę umysł, ciało. I powiem Wam, że znalazłam taki sposób e, na taką szybką regenerację. Uciekam na 2-3 dni do różnych e, ośrodków e, spa, wellness, tak żeby zregenerować to ciało i zregenerować tą duszę. Jesteśmy właśnie w Talaria Resort and Spa gdzie jest niesamowicie. Jak widzicie, piękne otoczenie wody, przepiękny zameczek, przepiękne ogrody, zwierzęta, które dają tak, tak fantastyczny komfort dla głowy. I rzeczywiście jest to fajne miejsce, żeby zrobić taką sobie szybką regenerację, E, gdzie mm, można skorzystać z różnych zabiegów, masażu, masaży, e, zabiegów kosmetycznych, regeneracyjnych, e, relaksacyjnych, zajęcia z jogi. Naprawdę zachęcam, żeby się zapoznać z programem, bo no ja nie mam czasu na urlopy, a to jest fajna i szybka regeneracja. Właśnie jestem po seansie w spa i było bardzo, bardzo fajnie. Prawie godzinę tam spędziłam i naprawdę nie czułam tego, a za to wszystkie toksyny ze mnie wyszły. <laughs> Ile pod prysznic. a jest to danie wegańskie, więc jest to świetny przykład, że potrawy wegańskie też mogą wyglądać niesamowicie, smakowicie. No i zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście są smakowite. słuchajcie, a tu jest właśnie miejsce rozkoszy, zabiegów, masaży, zabiegów kosmetycznych. Idę na jeden z takich zabiegów. Słuchajcie, teraz, będę wchodzić do tej kapsuły. Wygląda dosyć kosmicznie. A tu jest więcej soli niż w mowu czarnym. Co to będzie? Co to będzie? Słuchajcie, tym będę obkładana. Śmieszne nie pachnie. tutaj wczoraj miałam seans w saunie. Działo się. Jest tutaj niesamowicie, a poza tym tutaj też podają kozie sery. Kozie sery od ich kuzek, świeżutkie, kózki szczęśliwe, więc nie jest to żadna eksploatacja zwierząt. Popieram i zachęcam i polecam. Cześć kochanie! <laughs> Ja nie ukrywam i wielokrotnie powtarzam, że jak jest mi bardzo smutno i jestem czymś zdenerwowana, to wtedy szukam zwierząt, bo one dają mi taką pozytywną energię i siłę. I to zawsze działa. Naprawdę zwierzęta dają tak fajną energię. Mega. A ona chce wyjść chyba. Co kochanie? Coś mi na to. pobyt dobiega końca. Już od jutra znowu wpadnę w wir walki, pracy, zawodów. Ale nie ukrywam, że te dwa dni dały mi niesamowitą energię i niesamowitego powera do działania. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak się zregenerować, Szybko, 2-3 dni. To napiszcie, z chęcią poczytamy, z chęcią posłuchamy. I może macie jakieś e, sugestie co do miejsca, gdzie pojechać, co zobaczyć. Jakieś fantastyczne miejsca, które dają cudowne przeżycia dla ciała i duszy. Też z chęcią poczytamy i też z chęcią się dowiem coś na ten temat. A tymczasem ja idę dalej odpoczywać i się regenerować i korzystać z ostatnich chwil wolnych. kochani, oczywiście jeżeli Wam się podobał ten materiał, to dajcie lajka, subskrybujcie i jak zwykle czekam na Wasze komentarze, sugestie, z chęcią się dowiem, czy Wam się to podobało. Cześć!